You're the only survivor in the field. Team close to the area. Ace again, motherfucker. Идака, дропай картуш. What the fuck? Oh my shit, Riga. اي بي بي نايس Go B, go One B, is still go B, B. go B. I'm behind you. Coming. ترى كرك خسرت من الاول اه شوف ربي بوشينج بوشينج وناد بوشينج وناد يا ودي في ال11 بوشينج وات اتاك حيتي واحد اخر واحد اخر بزاف بزاف واحد 13 50 شكون يدخل في القوه يا وان تاب تيو تي جاي اه واحد في الميد الاخراني في الميد آه لا آه, آه، صح تي جاي تي يو صح من كي عندك جو بوش جايز يا جماعه ردوا بالك اه هو في الميد ده في ال11 هز البنت هزو انت مش فور بيت هزو انت هز الايس ايس يا ايس عايزك سب والله احسن عابد في العالم يو كنت افكي كنت افكي يعطيك الصح يعطيك الصح <laughs> لا والله لا والله والله all lagging واو روسين نايس نايس نايس يور اي ايس ايس ايس Your ace, it's your ace. Uh, the last one is chasing. Good job, Nice. nice ace. Please, don't touch. في واحد ملقلق ملقلق اوه عنده فيديو قديم عنده 5000 كل What the fuck? Secure your bomb. fuck مان يستعبوا ما يعرفوا معنا بما انه يستعملوا هو عاملين كونترات معنا معاهم ما يستعملوش اللي يجي كو فد زوز فيكساوة فهمت او منكم السماحة يا اوف كورس قالنا كان تحب نرجع لكم حق الشر وخذوا الشر وبلاش الشر شوفوا that though. Nice one, one in B. Oh, uh, yeah, one, uh, one last low. Uh, yeah, yes. Is it to the banana? To the banana. Clever banana. Nice one, J4. Your friend is in trouble. اوه ياه That's a that's a clip, boy. nice. Oh yeah, but uh, musical. دبابة لايك زيكو بحسير وجه في بلاي قد قد من نقص كمتر Nice one. I need four games I need four match Clip, Oh. clip, clip. Show more kills and you will clip. قديش لي عطيك اليوم Lol. Man. One more. Clip, yeah, your clip. ثلاثة <laughs> Report, report, report, report. They take me. One is pushing, one is pushing. Yeah, the, left side. Nice, oof, content. Nice. Left vent. Don't die, don't die, sabak sabak shoot. هي فور عادي امشي بك تحب تلفت ولا مش تلفت كيف هذا يبوش ياخذ في راسه اوكي كنت بتكلم انا كنت بتكلم كيف بي صاير يا يا اثنين اثنين واحد لعنت الجنان فوق فوق في لا لا سورس سورس تو فين تو فين تو فين تو فين تو فين واحد من خمسه من سبون One on site. Nice to vent. Lost close. Nice too. <laughs> nice. بسكل كيما كورمان وتبعتي مش نورمال لزوني باش تهور كذابة يبودا برونا بجودة عركة في حمام انك تبقى سفودة انا قديمة لودة وانا بعد